السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير نتمنى من الله سبحانه وتعالى وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم ليا وعلى آه الاشتراكات وعلى like. جزاكم الله خيرا كنرحب بالاخوان والاخوات اللي كانوا معايا ديما وكنرحب حتى بالجدد كنقول لهم مرحبا بكم آه، اللي آه دخل القناه ديالي يفعل الجرس ويضغط لايك وتعليق ان شاء الله ومردوده ليه ان شاء الله بكل صدق دابا على بركه الله غادي نبدا معكم هاد هاد السفيفه هادي كيف كتبان لكم سفيفه زوينه وانيقه كتجي في الجلابه وفي القفطان ها آه هي كنتمنى تكون واضحه ان شاء الله آه، دابا غنبدا معكم الطريقه انا خدمت شويه باش تبان لكم حيت هذه مازال ما خدمتهاش حتى شي قفطان ولا والو ما عنديش ما خدمتهاش شي قفطان باش نحطها لكم في القفطان في الاول ديال الفيديو دابا غنخدمها معكم غير ديريكت دابا ها نتوما ها حسب ها عفوا ما كانش عليا ندخل من هنا غنضرب في هاد العين هادي هاد الرقيقه غنضرب في هاد العين وغادي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة على خمسة ونرجع تاني نضرب هنا وكنخلي ديما هادي غنخلي هاد العين هادي في الوسط ونضرب تاني هنا وغنضرب في هاد العين الوسطانيه ملي غادي نقاد هاد الخدمه ديالي هكذا غادي ندير هاد الخطوطه هكا غادي نضربوا الأبلة ديالنا في التحت منهم ما غاديش نزيرو هكذا نعاودو واحده اخرى كنبقاو نستمروا هكا حتى كنعمروها وهذه تبارك الله راه كتجي زوينه في في جميع الجلابه ولا في القفطان حسن من العقاد وما مشارجيه ما والو زوينه انيقه وخفيفه آه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تنال اعجابها وحتى في الخدمه ديالها راها سهله غير مع التصوير والتليفون قربتو ليا بزاف داكشي علاش ما ما تحكمتش مزيان في المرمى ولكن معليش نتمنى توصلكم الفكره ان شاء الله شفتوا هكذا كنبقاو نستمروا هكذا الا ما عمرتش كنبقاو ندفعوها هكا باللور ديال البرا تنمروها احنا هكذا كنتمنى الشرح يكون واضح ان شاء الله وهذا الرشم هذا السفاف الاول ما كنتش خدمتها بهذا المثلثات هكا غير انا وانا كنصور مع هذا الصباح طاحت ليا فكره كنت كنديرها غير حد هنا طاحت ليا فكره قلت بلاش بلاتي نزيد هذه باش تكون مثلثه هكا وغادي نوريكم الطريقه باش خدمتها حيت ان شاء الله هذه كاينه الرشمه ديالها وغادي نحطها لكم ان شاء الله نوريها لكم كيف تخدموها هي و... وسمي وديك السفيفه الاولى هذه زدتها غير اليوم هاد العوينات هادو زدتهم غير اليوم دابا ملي غادي نسالي هادي غنضربو في هاد العين الوسطانيه اللي كلينا اللي كنت خليت في الاول وغادي نرجع لهنا هاد العين الكبيره ما نحتاجش نحسب ولكن غنحسب معكم باش تفهموا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة انا حسبت دابا ما غاديش نحسب نقص عين هنايا نضرب في العين الصغير دقيقه ونقص ثاني عين هنا تجيني في العين الرقيقه ونضرب ثاني هنا في العين الكبيره ديما كنقص عين وهنا ثاني نقصت عين هنا ثاني عين نضرب في العين الرقيقه وهنا ثاني نضرب في العين الرقيقه ها هي ساهله ما فيها حتى شي صعوبه نرجعو ثاني لهنايا نضربو في هاد العين الكبيره نضربوا ثاني في هادي نقصو ثاني عين هنا نضربو في الرقيقه ونقصو تاني عين هنا نضربو في الرقيقه نقصو تاني عين تجينا في الكبيره نضربو في العين الكبيره ونقصو تاني عين راه ساهله نتمنى من الله سبحانه وتعالى تنال اعجابكم ومتبخلوش عليا كيف العاده كنشكركم من كل قلبي آه الله يجعل ربي يحقق لكم امنياتكم كاملين ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا ان شاء الله دابا غادي ندير واحد الضربه هنايا باش نغطيو هذا العيب باش تجينا هكا كيف كتشوفوا غادي نضربو في هاد العين الكبيره ونضربو شفتوها شفتو كي كتجي دابا ان شاء الله ملي آه، وريت لكم هاد الطريقه باش خدمت هادو كاملين هاد الطريقه باش غادي تخدموها كامله ولكن غادي نخدم انا واحد شويه هنا ونوريكم الطريقه باش كنت كنخدمها قبل غير هي في هاد الصباح كيف قلت لكم عجبتني هاد هاد المثلثه وانا نزيدها يلا ملي نسالي ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديالها النهائيه باذن الله ها هي خواتاتي ساليتها ها كيف كتجي شفتوا هادو اللي قلت لكم كنت كنخدمهم في الاول بهاد الطريقه هادو هاد الربعه هادو زدت هاد العوينه قلت لكم جات على شكل هرم حيت عجبتني فهاد هاد وهذه غادي نحط لكم ان شاء الله الرشمه ديالها ونحطها لكم هذه مخدومه الطريقه ديالها مخدومه في القفطان ان شاء الله أه، ولكن ما حيتش لي ديك الساعه الكامبه ماشي مشكل نحط لكم ديك الصوره ونوريكم الطريقه باش غادي تخدموا الرشمه ديالها باذن الله كنشكركم بزاف من كل قلبي وجزاكم الله آه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته